Non é de recibo que a estas alturas, e despois dos días transcorridos, non se tivera adoptado polo Goberno, ao tempo que a declaración do estado de alarma e de emerxencia sanitaria, as medidas urxentes que no ámbito laboral e no mundo do traballo son urxentes e necesarias. O abuso polas empresas sucédese e parece que non ten fin desde a negativa a concesión de permisos para poder coidar aos fillos e as fillas e as persoas maiores e quedar na casa e, por tanto, cumprimentar ese obrigado deber social de quedar na casa para afrontar a pandemia. Desde a negativa das empresas ou escatimar eh, e non dotar de o material necesario para a prestación segura nos centros de traballo que están obrigados a traballar e, en particular, vimos denunciando nas últimas días a falla de medios de eh, traballadores e traballadoras do comercio. Estamos vendo a falta de adopción de medidas de seguridade tamén eh, en axuda ao fogar, en todo o que ten a ver o cuidado de persoas maiores en residencias a terceira idade, igual que en todo o relativo ao que é a limpeza, e en particular a limpeza hospitalaria. E eh, a imposición de ERES, de ERTES, da eh, imposición de calendarios de vacacións, a imposición de teletraballo, de forma que non garante a preservación dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, parecenos un abuso injustificado e que deberá de ter como solución esa adopción das medidas urxentes que non reclamamos ao goberno español e ao goberno galego. E que, en primeiro lugar, por declarar o dereito a un permiso eh, retribuído por cumplimentar un deber inexcusable como é eh, a declaración de alarma e, por tanto, os coidados que debemos dar a menores e a maiores, pero tamén por cumplimentar o deber social de quedar na casa para eh, evitar a propagación da pandemia. En segundo lugar, que se habiliten e que haxa unha preocupación das forzas de orden público por tamén preservar que se den as garantías suficientes para os traballadores e traballadoras que están obrigados a traballar porque non teñen outra posibilidade que non sexa traballar. Terceiro, que o goberno supervise e clausure aqueles centros de traballo no que non se dé a garantía eh, de medidas de prevención para que con seguridade se poida facer o traballo. Entendemos que é necesario a adopción tamén de medidas especiais que abaraten ou mesmo eh, faciliten o non pago ante os grandes consumos que se están producindo agora mesmo de bens de primeira necesidade, de enerxía, de electricidade, de gas, por estar nos fogares, entendemos tamén necesaria compensacións especiais para eh, o conxunto de traballadores e traballadoras que están traballando nestas condicións e, por tanto, entendemos que debe haber un fondo especial polo goberno español que compense toda esta situación e, ademais, sabedores de que a Unión Europea ten eh, acordado que todo este gasto eh, non derivará eh, ou non está limitado polas restriccións de gasto público ou de tope de gasto público que ten a Unión Europea. Por tanto, entendemos un problema de vontade.